Dispararle, dispararle, dispararle. Buenísimo. Vale, el otro estaba por detrás, por aquí, en medio, en medio, en medio. Está una bala, creo, ¿eh? Ah non. pourquoi il est pas revenu